Fala povo! Hoje nós vamos a mais um tutorial da Godot Off Topic porque eu vou falar de um plugin um plugin feito para facilitar a nossa vida com os famosos Skybox, né? ou Cubemap. Eu estou usando a versão 2.2 compilada. Vocês podem usar a versão 2.1 atual e o problema em questão que esse plugin visa resolver, eu acredito que todo mundo que tenta procurar um skybox para colocar no seu jogo pelo Google, se encontra com esse cenário aqui. A maioria das imagens vem nesse formato. Essa cruzinha aqui. o que nos obriga a baixar isso aqui, entrar no editor de imagem, recortar cada um dos pedaços, salvar no arquivo, testar no nosso ambiente de jogo, para ver se ficou bom. E há também um outro formato, que é quando nós usamos o Blender e ele gera um mapa de ambiente. Se vocês quiserem saber mais sobre esse formato, vejam o link do vídeo que eu estou colocando aqui, que é o tutorial que ensina a fazer o skybox usando esse método. Mas para evitar todo esse trabalheiro de recortar a imagem manualmente, aí por fim resolvi criar esse plugin para facilitar e agilizar a produção. Para usar ele, basta vocês baixarem o <coughs> plugin normalmente, vir em Scan, Project Settings, Plugins, habilitar o Skybox Converter, E aqui está ele. Vocês já podem ver um pequeno cubo de teste aqui para vocês darem um preview do seu Cube Map. E agora é só carregar uma imagem qualquer. Aqui uma imagem gerada como no Blender, no EnvMap, que ela é uma matriz 2x3 E aqui vocês têm o preview de cada uma das imagens que vai ser gerada no nosso cubo. Se acontecer de alguma dessas imagens não bater, vocês simplesmente podem vir aqui e trocar até o cubo ficar correto. A melhor resolução que eu tenho observado tem sido 1024 por 24 ou 512 por 512. Vou salvar o resultado aqui. Eu vou salvar dentro do próprio projeto mesmo. dou o nome de Sky. E ele criou no nosso espaço do CubMap. Quanto àqueles arquivos que vocês viram no Google, vou abrir um deles aqui. Quanto maior o arquivo, melhor, mas tome cuidado para não sobrecarregar. Vocês vejam aqui que ele deu uma boa lag na interface da Godot. Essa imagem é bem pesada. E essa já é uma matriz 3x4. É só colocar uma resolução maior, porque é uma imagem bem grande, E para testar o nosso Google Map, eu vim aqui, crio o World Environment, o New Environment, carrego qualquer um daqueles clubes que, que criamos e seto o modo Agora vamos ver o outro de alta resolução. Com definido o seu skybox, é só vir aqui, tirar o plugin para não atrapalhar mais a interface. E está aí. É isso e até a próxima.